akan melakukan perhitungan untuk mencari nilai suku ke N. Jadi sebelum kita mulai, kita akan lihat kembali rumus dari e, perhitungan untuk mencari suku ke N ini. Jadi untuk mencari suku ke N, kita perlu mengetahui kalau yang harus diketahui pertama itu adalah suku pertama Lalu dari suku pertama akan dijumlahkan dengan suku ke N yang kita cari dikurang satu dikali beda. Nah, jadi suku ke N dikurang satu yang udah dikurangin satu dan dikalikan dengan beda ini nantinya akan kita jumlahkan dengan e, nilai dari suku pertama. Jadi semisal di sini kalian berniat untuk mencari e, nilai suku ke n, di mana suku mm, ya ya nilai suku ke nilai suku ke 10 misalnya di mana suku pertama adalah satu lalu kemudian e, karena di sini yang kita cari adalah suku ke-10 jadi kita masukin nih di sini suku ke-10 dikurang 1 dikali dan beda yang kita ketahui di sini kita anggap aja misalnya bedanya 2 jadi e, eh, 10 dikurang 1 9 9 dikali 2 18 nah 18 18 hasil penjumlahan ini keseluruhan ditambah dengan 1 hasilnya adalah 19 nah jadi nilai dari suku ke-10 adalah 19 nah sekarang kita lihat bener nggak sih kalau suku pertama 1 dengan beda 2 suku ke-10 nya adalah 19 coba kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oke pas ya suku ke 10 adalah 19 nah benar ya ini suku ke 10 adalah 19 nih ini suku pertama suku kedua suku ketiga 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Oke, jadi perhitungan kita di sini udah benar ya nah selanjutnya eh, selanjutnya kita sekarang akan mencoba untuk uh, mencari nilai beda dari dua suku yang diketahui. Jadi kalau tadi kan memang kita melakukan perhitungan untuk mencari nilai suku ke sekian. Nah, sekarang kita tahu nih nilai dari suku kes nilai dari suku kesekian bukan cuma satu suku aja tapi dua suku semisal di sini kita oh sebentar saya ganti warnanya dulu nah di sini kita mengetahui nilai dari suku ketiga adalah hmm, adalah 5 Lalu nilai dari suku ke 5 adalah 9. E, eh, maaf ya, tulisannya agak-agak jelek banget. Yang penting semoga kalian bisa membacalah tulisan ini. Nah, sekarang kita mau menghitung nilai beda dari kedua suku tersebut. Nah, di sini angka yang saya gunakan di sini pakai angka-angka kecil aja ya. Nah, Kemudian gimana sih cara menghitungnya? Cara menghitungnya ini mudah banget nih. Cukup kalian cari aja suku yang terbesar dari suku yang terbesar dari kedua suku yang ada yaitu adalah 9 nah selanjutnya sekarang kita hitung nih sem, e, suku terbesar dikurang suku terkecil 9 kurang 5 4 nah nilai sukunya, nilai eh, suku kesekiannya akan kita kurangi lagi juga. Nah, jadi kan nilai eh, maksudnya suku yang diketahui paling besar kan suku kelima, sedangkan yang paling kecil suku ketiga. Ini 5 kurang 3, hasilnya 2. Nah, selanjutnya tinggal kalian bagi aja ini. Tinggal kalian bagi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi nilai beda di sini adalah 2. Nah, kita lihat lagi. Benar benar enggak sih kalau bedanya adalah 2? Kita coba nilai suku ketiga adalah 5. Nilai suku ke 4 kalau bedanya 2 berarti eh nilai suku ke ya nilai suku ke-4 berarti 7 sedangkan nilai suku ke ke-5 adalah 9 Nah, benar ya teman-teman di sini. Oke, ini ketiga, ini keempat, dan ini kelima. Nah, sekarang kita akan uh, mencari uh, mencari nilai suku pertama dari kedua suku yang diketahui. Nah, sekarang kita coba lagi nih kita sekarang mau nyari suku pertama oke saya ganti dulu warnanya nah rumusnya tetap kita pegang rumus tadi ya teman-teman dimana rumus untuk mencari suku ke N adalah e, suku pertama ditambah ditambah B e, eh, suku ke N dikurang satu dikali beda oke okay. Oh, nah udah kita ingat aja uh, rumus ini nah tadi kan kita coba pakai angka dengan suku ketiga lima, suku kelima adalah 9 Nah, sekarang kita coba ngitung uh, nilai untuk mencari suku pertama. Nah, itu berapa? Nah, kita kan cuma punya ini U3 sama U9. Nah, sekarang kita coba hitung nih. Caranya Eh, tentu aja yang pertama kali banget mesti kita lakuin adalah mencari beda karena kita udah kalau mau kita mau langsung pakai rumus ini tentu nggak akan bisa nah jadi kita pakai cara yang tadi ini dikurang ini ini dikurang ini lalu kemudian 4 dibagi 2 sama dengan 2 jadi di sini kita ketahui bedanya adalah dua. Nah, selanjutnya eh, sekarang kita bisa nih pasang angka dua ini. Nah, angka dua ini ke sini nih, guys. Ke sini. Nah, sekarang kita coba ya. Eh suku yang dicari adalah suku pertama. Jadi kita kan nggak tahu nih suku pertama berapa kita isi aja dulu A lalu kemudian ditambah nah U N di sini UN yang ini kalian terserah nih mau pakai yang ini atau mau pakai yang ini e, kalau saya sih pakai yang atas aja ya yang lebih kecil biar mudah ngitungnya nah jadi kita pakai U3 yang diketahui. Jadi di sini hmm, kita isi aja. Oh, bentar. Ini di sini UN-nya karena kita mau pakai 3 berarti di sini 5. Aduh, eh, saya hapus dulu ya. Bentar-bentar. Maaf ya kalau ngelihatnya agak-agak susah nah jadi di sini tadi kita udah dapat eh kita udah dapat nilai bedanya adalah 2 nah kita mau coba memasukkan ke rumus rumus rumus ini ya rumus ini nih teman-teman nah selanjutnya karena kita mau pakai eh, uh, suku ketiga sama dengan 5 jadi di sini kita tulis nih untuk UN nya 5 sama dengan hmm, suku pertama ditambah e, kita kan yang diketahui suku ketiga nih berarti di sini masukin suku ketiga dikurang satu nah dikali beda yang kita ketahui dua nah udah deh sekarang tinggal kita uh, tinggal kita jumlahin aja 3 kurang 1 2 2 kali 2 4 lalu tinggal kita pindah aja 4 ups nah tinggal kita uh kegedean bentar bentar nah sekarang tinggal kita lakukan perhitungan ini tinggal kita pindah aja 5 kurang 4 1 kan di sini nah pasti min nah, pindah aja lah kalian aduh kembali nah kalian pasti udah paham kan uh, untuk perpindahan-perpindahan posisi seperti ini nah jadi ini satu adalah hasil dari uh, nilai suku pertama ya kira-kira seperti itu teman-teman uh, semoga Hal ini bisa membantu kalian untuk lebih mudah mempelajari cara melakukan perhitungan untuk nilai suku KN. Nah, oke. Okay. E, mungkin itu aja dari saya untuk saat ini. Mohon maaf apabila coret-coretan pada video kali ini kurang rapi, tapi saya harap adik-adik semua mudah dalam memahami dari apa yang sudah saya jelaskan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay guys, terima kasih karena telah mampir di channel YouTube ini. See you on the next video.